Lakini nami niseme hongereni sana. Hii ndiyo hospitali yetu kubwa, hospitali ya taifa Muhimbili nchi nzima. Jukumu mlilokabidhiwa ni jukumu kubwa, ni jukumu zito, kwa sababu ukifika Muhimbili maanake ndio umefika mwisho wa reli kwenye masuala ya matibabu. Na kabla sieleza zaidi, nishukuru sana bodi ambayo imemaliza muda wake chini ya uongozi wa Profesa Charles Majige Uh, kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya, na mimi nataka kusema nimepata heshima ya kuaminiwa na wakuu wa nchi kuwa waziri wa afya serikali ya awamu ya tano na serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo kulitokea mapinduzi makubwa sana katika hospitali yetu ya taifa Muhimbili chini ya Profesa Majige na Profesa Museri especially kwenye masuala ya kuboresha huduma za matibabu ya kibingwa. Cochlear implants ilianzishwa na Profesa Museru na bodi iliyopita. Renal transplant, upandikizaji wa figo ilianza wakati wa Profesa Museru, lakini na bone marrow pia ilianza kipindi hiko. Kwa hiyo lakini pia tumeona wakati Profesa Museru na bodi anaingia hapa, tulikuwa na ICU beds chache sana, lakini zikaongezeka, wakaanzisha huduma za dialysis lakini masuala pia ya operating theaters zilikuwa chache zikaanzishwa. Kwa hiyo tunataka na sisi baada ya miaka mitatu tupime bodi hii kipi kipya ambacho kimeleta katika kuboresha huduma